En estos momentos que nos toca vivir, todos modificamos nuestro comportamiento de conducta diario. hacemos una vida mucho más sedentaria, que junto a la invasión de información que estamos sometidos en todo momento, esto nos lleva, conlleva una alteración tanto física como, psicológica. Eh, por este motivo, mi deseo es aportar este granito de arena, abriendo este espacio totalmente altruista con el deseo de escucharte, acompañarte, dándote pautas de comportamiento postural personalizado a tus necesidades y haciendo un seguimiento si tu cuerpo lo requiere. Si así lo sientes, ponte en contacto conmigo a través de email que os pondré para concretar día y hora y realizarlo a través de, Skype o por videollamada. Mm, gracias y te espero.